Selamlar dostlar ben Emircan ve bugün abi sizlerle beraber e, Roblox abi yeni gelen bazı kodları göstereceğim. Bu kodlar arkadaşlar sizlere Robux'ta eşyalar veriyor bildiğiniz üzere. E, arkadaşlar umarım videoyu beğenirsiniz beğenirseniz like atmayı unutmayın ve bu arada bir böyle bir 2-3 gündür video atamıyorum ve yayın açamıyordum. Bunun için hepinizden çok ama çok özür diliyorum dostlarım. Nedenini de sorarsanız nedeni de şu abi. Ee, bizim bu 2-3 günlük bir kız isteme olayımız oldu yani abimin. O yüzden arkadaşlar çok aktif olamadım. O yüzden çok özür diliyorum. Yakında abi deli deli efsane çekilişler gelecek. Merak etmeyin. Şimdi abi sizlere bazı yani 2-3 tane kodları göstereceğim. Bu kodları da e, arkadaşlar umarım seversiniz. Bu arada daha az önce şey yapıyordum. E, Adobe bir pet birleştiriyordum. O yüzden arkadaşlar e, arkada Adobe açık kalmış. Şimdi abi bakalım e, göstereceğiz yani sizlere bazı kodlar göstereceğim. Bu kodları arkadaşlar bulmak için Discord'a gelmeniz gerekiyor abi. Discord'a geldiğinizde e, duyuru odası var. Duyuru odasına geldiğinizde abi Birazcık böyle yani böyle bir ekran gelir. Biraz yukarı çıktığınızda arkadaşlar burada 3 tane kod bulunuyor. Ve e, eşyalar da burada gözüküyor gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar bunları gireceğiz ve yani nasıl durduklarını falan sizlere göstereceğim. Arkadaşlar bunu kopyalıyorum. Hemen buraya yapıştırıyorum. Bunu yapıştırdığımızda bize ne veriyormuş hemen arkadaşlar isterseniz bir bakalım. Şöyle ben bir sayfayı resetleyeyim. Evet arkadaşlar bir tane burada böyle Yunus balığı ile karışık unicornlu bir şey veriyor. Fakat nasıl bir şey bilmiyorum. Ee, yani baya değişik bir item. Bu item nasıl duruyormuş hemen isterseniz ona bir bakalım. Şöyle item'ı takalım bir. Sizlere de arkadaşlar göstermek istiyorum yani bayağı göstermek istiyorum fakat abi yüklenmiyor ya. Heh, yüklen. Evet gördüğünüz gibi böyle bir omuzda duran bir pet arkadaşlar bu. Ee, şimdi ikinci kolumuza geçelim. Şöyle arkadaşlar Target Fox 2020 galiba şu e, Fox'u veriyor bize. Şöyle hemen bunu da reddim yapıyorum. Hemen abi avatarımızı gelelim yeniden şuradan geri gelelim. Buradan avatara gelelim. Ee, biz sayfamızı resetleyelim. Evet burada gördüğünüz gibi bir tane fox veriyor. Yani tilkiyi. Şöyle abi tilkimize de bakalım. Yani tilki nasıl bir şey mi merak ediyorum aslında bir tık. Şöyle umarım açılacak bugün. Evet tilki de öbür kolumuzda duruyor abi. Gördüğünüz gibi tilki de bu kolumuzda duruyor. Yani iki kolda duran petler vermişler. Yani bu baya güzel arkadaşlar. Şimdi burada e, Argo Argos Wings varmış. Argos Wings. Argos Wings rrr, konuşamadım neyse. Argos Wings'i de aldım arkadaşlar. Şimdi bir iki defa bir sayfayı yenileyelim. Ee, Argos Wings'imiz de gelsin. Evet Topaz hum, Nehuming 1 diye bir şey. Şöyle abi bir oyunda gösterelim. Ben şuradan bir Clothing Home'a girmek istiyorum. Burada arkadaşlar göstereceğim sizlere. Hemen abi oyunumuz açılsın ve sizlere göstermek istiyorum yani nasıl durduğunu bu kanadın. Ya ben bu kanadı zaten e, çok beğenmedim yani arkadaşlar baksanız yani böyle bir kanat yani çok kötü duruyor bu kanat. Yani yapamamışlar bunu. Hem zaten tekstürleri de falan biraz bozuk. Yani arkadaşlar bu kanadı falan ben çok sevmedim. Ee, sizler sevdiyseniz bu arada yorumlara da yazmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı da e, okuyorum ve arkadaşlar kalp atıyorum zaten. Ee, o yüzden abi yorum yapmayı unutmayın. Evet internetimde bir soru çıktı o yüzden attı beni. Lanet olsun. Neyse arkadaşlar. E, bu videonun burada sonuna gelelim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler oyunlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ve arkadaşlar e, açıklamada da zaten Discord sunucumuz var. Kodları oradan bulabilirsiniz arkadaşlar. Ee, böyle hem bazı zamanlar yani şu an biraz erken olduğu için chatte çok kişi yok ama mesela normalde 5-6 kişi falan böyle toplanıp Among Us ya da ne bileyim böyle Roblox'ta başka başka oyunlar oynuyoruz. Ve arkadaşlar Yusuf'lara da falan abone olabilirsiniz. Burada videoları da falan var. O yüzden arkadaşlar Discord'a gelmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay.